Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Oke semuanya, kembali lagi bersama Riku Dan di sini ya. Oke, kita sebelum itu pembukaan dulu ya. Selamat datang di Riku Dan. Anjay, oke Riku Dan pada hari ini bakal mainin lagi GTA DOM ya kan sesuai request-request kalian bang bang bang bang bang bang by the way gue kemarin kan ngobatin suara gue yang aneh itu kan dan sekarang malah makin parah <laughs> jadi gua suara gue ya begini aja kata dokternya ya jadi kawan-kawan jadi semuanya mohon maaf sekali ya suara gue jadi begini saja nanti ya oke jadi kita bakal hari ini langsung saja bakal mainkan DOM nya ini apa nih judulnya kita lihat loat dulu ya kan tuh tulang ucok patah waduh ada part 1 part 2 part 3 waduh berarti ini ada tiga kalau Ucok nggak ya? Mampus Ucok. <laughs> Oke, jadi kita lihat saja ya. Langsung kita play saja misinya bagaimana sih ya kan? Ucok atau Ruang tuh gara-gara apa? Eh, gara-gara kepentok kan <laughs> nggak tahu. Pada suatu hari enaknya ngapain ya? Waduh, kata Ucok itu ya. Ngapain, Cok? Hmm, bingung nih Ucok nih mau ngapain gitu kan. Apa tanya Pak Ijo aja ya? Betul betul betul betul. Langsung saja tanya ke Pak Ijo nih. Nah, tapi nanti dikira ngutang. <laughs> Wah, betul juga. Ke rumah Pak Ijo aja lah Waduh, sujun itu Pak Ijo kalau ngira si Ucok ngutang ya kan? Gak boleh sujun kayak gitu ya kan? Oke, kita langsung saja ke rumah Pak Ijo di sini ya. Sebelum kalian melanjutkan penonton video ini langsung saja di like dulu ya kan? Bagi kalian yang belum like, jangan juga di subscribe di bawah sini nih. Langsung saja diklik ya tombol merahnya dan juga like-nya sampai berwarna tadi. mantap. bosen gak ada kerjaan di rumah Mending kita jalan-jalan Oke oke tapi kamu yang nyetir ya Oke sih. Oke untung Ucok gak disuruh traktir nih ya kan Naikin mobil tonjok Pak Ijo biar tidak mau naik oh, Oke deh giliran Ucok nih balas dendam ya Dibilang utang tadi kan kita ngajak jalan-jalan ya kan Woi Woi <laughs> Mampus lu Pak Ijo kita tampar untuk kali jadi kita jalan-jalan kemana cok katanya ya kan ini udah nggak punya duit jalan-jalan <laughs> Oke kita lihat saja nih dia mau kemana di sini ya kita mama Mia Lesatos oh, mau kemana? Hmm ke taman gimana? Kayaknya mantap ke Bukit Cinta ternyata. Uh mereka mau ke taman dan di Bukit uh, namanya Bukit Cinta di sana ya. Oke oh, langsung saja kita ke sana ya. Mantap sekali dan by the way suara gua lagi lebih lucu ini ya padahal gue ini garang gitu kan aslinya mama Rikuden ini tapi ya mau gimana lagi suara gue kayak gini ya untuk kebanyakan makan es minum es mau saya makan es tapi makan es itu bisa ya kawan kalau kalian punya es batu itu makan es namanya ya ayo eh, tete eh, eh, di sini mantap sekali ini padat sekali jalannya oke ini ngomong-ngomong nih jauh banget dah ya mereka ini ke bukit segala habis bensin baru tau rasa mereka ini yang kan nggak punya duit dua-duanya <laughs> gitu kan ucok mau ngutang sini nih. Oke, ini kayaknya mantap sini ya. Ini wisatanya uh, soalnya di sini hutan ya kan biar kita bisa menghirup udara segar di sini ya. Ya, ketabrak. Mampun, mampun. Ampun, Mbak. Ampun. Waduh, untung aja bisa ngecek ya. <laughs> Jadi kita anti polisi gitu kan biar manyos gitu kan biar jos kan dos kratos. <laughs> Aduh. Pada kratos di sini kan. Oke, di sini dia, ini dia. Uh, tamannya bagus banget sini boy Oke turun dari mobil lalu ke sini boy Oke kita ke sana boy Dimana nih kita jalan-jalannya nih Waduh di sini mantap sekali ya kawan uh, Kita ke sini ngapain cok Waduh betul juga ya boy Ngapain kita Kita ke sini nongkrong gitu aja Malah nanya Iya jangan galak-galak nanti cepet tua Iya eh, salah lu nanya terus malah salahin saya wah waduh ada jam apa tuh ya malah ditinggalin jer lu waduh iya pak ijonya malah ditinggalin ucok bodoh ah ya kan bodoh amat gitu kan kita tinggal <laughs> oke di sini kita waduh mana jamnya coy oke kita kesini dulu dah ya kan kita lihat wih tinggi amat nih jam danangnya oke itu pak ijonya udah ngampirin ya mana nih jamnya nih wow iya tinggi banget anjay waduh iya cok tinggi waduh ini mungkin waduh udah malam malam aja nih ya kan baru juga nunjuk jam ya udah yuk oke ini mungkin di GTA Extreme ada jamnya ya di sini nggak ada nih mungkin kita anggap itu aja deh ya tuh tugu yang itu uh, jadi anunya ya mobilnya Oke, kita pakai mobil yang tadi aja atau gimana nih? Mobil yang tadi mana nih? Oke, ini mobil yang tadi ya. Mobil yang tadi, ah betul betul betul. Kok pirasatku nggak enak hmm, ya kata ucok ya kan sambil berbisik gitu kan oh, oke okay. ini kayaknya nggak enak nih pak ijo ya ilah et bu pak pak ijo masih nunjuk jam aja di sini boy waduh eh pak ijo kampret lo ya nggak mau ikut ya nggak mau pulang dia betah banget di sini gitu kan oke kita langsung saja ke sini ya kawan oke kita boy berangkat boy eh pak ijo oke mobil karatan aja naik kocak masuk masuk ya dia mungkin pakai grab ya mesen sendiri kan oke mantap pirsat apa cok pirsat apa katanya nih nggak ada apa-apa kok ya oke kok lu tahu katanya ya kan gue sakti widi kan ucok tadi cuma berbisik gitu ya boy oke sakti dari mana lu duduk dekat gue agak minggir sono <laughs> hehehe iya iya iya katanya ya kan target harus disiapkan senjata dan armor kalau nggak misi gagal kalau modar oh oh yaudah kita harus sedikit darah katanya kan tadi apa ya? Oke, okay, dan senjata L X G I W Y L. Oke, okay, kita disuruh siapkan senjata ya kan? Ya udah, jadi kita udah cheat tadi ya kan Hesoyan sama L X G I W Y L. Nah, ini udah siap nih. Udah siap nih, boy. Ini ya kan ada apa nih memang? Semoga nggak gagal ini misinya ya. Jadi kita mau ngeliat gitu loh. Senjata, eh senjata dong. Darah ucok nih kayak gimana? Eh, darah ucok-ucok ini patah tulang gara-gara apa gitu loh? Masih belum patah tulang ini ya kan? Masih nyiter-nyiter doang oke okay. oke okay, kita sudah sampai di sini ya kawan-kawan semuanya oke okay, boy Ya di sini terang terang terang ding ding ding tang ding tang ding ding tang di mana nih kita harus oke okay, kita ke bawah jembatan sini ya salah jalan ternyata kita ya aduh jalan sini bisa nih muat nih muat oke okay, muat ya oke okay, kita dari jalan sini deh ya soalnya kita tadi harusnya lewat sini nih nah kan jadi kita kali anjing buset dah maaf maaf pagarnya rusak <laughs> oke okay, jadi kita ke sini ya kan oke okay. Waduh, ada preman nih, Cok. Gimana nih? Wow, wow. Waduh, ada preman jaga. Ih, aduh, di kampung Ucok lagi. Kita samperin aja. Waduh, si Ucok kan barar gitu kan. Tapi, tapi apa Pak Ijo kan ada Ucok gitu kan santai gitu kan. Udah diem aja lu, jangan bikin gua darah tinggi lah. Waduh, si Ucok kan marah-marah gini terus pantas sih. Ya. Samperin preman dengan jalan. Kalau lambat jalannya kamu akan diserang preman. Oke, langsung gaskan. Sini lu. Wih, wih, wih, wih, diserang, wih. Kalau kesini, bye dong ya kan ya udah deh satu lawan empat tapi gue pakai senjata iya, iya iya iya oke wih lari dulu boy lari lari cok bisa lari nggak wah buset deh ini loh ih di di di, di. dia bawa samurai boy ini sekali bacok mati kita boy ih di di di di wih wih. Wah, ada jagoannya sertu rasakan nanti kau cok bersambung. Wow, ini bosnya nampaknya nih ya. Mainkan part 2-nya. Oke, bersambung ini ya. Berarti ini kita stop sampai di sini saja. Sini mungkin sudah cukup lama ya. Makasih telah download DM nya Bye. Oke, mantap. Jadi ini uh, sekian dulu ya sampai sini saja. Eh, Oh iya ingin tahu kelanjutannya tolong ucap part 2 bagian kira-kira tunggu part 2 nya boy Oke ya part 2 nya udah gue download tadi ya uh, Maaf ya jika DM nya ada kesalahan dan tidak ada tanda-tanda tolong ucap part di part 2 Oh di part 2 ya ada patahnya ternyata Jadi ini cuman uh, jalan ceritanya doang masih ya Masih belum ke inti ceritanya yaitu patah tulang Gua kira tadi part 1 udah patah ya kan Oke jadi kita bakal lanjutin lagi besok ya part 2 nya Untuk semuanya oke boy Jadi kita akhiri saja videonya pada hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dan pantengin terus sinyalnya Rahman dan bersama Riku dan di sini sampai jumpa jangan lupa like share dan juga subscribe di channel ini sampai jumpa dalam Rikudan.